Akiwa anaendelea na mazoezi yake jijini Dar es Salaam, Mandonga mwenye haiba ya maneno mengi amesema mpinzani wake ajiweke tayari kupokea kipigo kwa vile amejiandaa kushinda pambano hilo. Nimekuja na ngumi mpya, we Ali Mama Sinia, utajua Ali Mama Sinia. Nimekuja na ngumi mpya ambayo inaitwa Kantangaze. Ukipigwa lazima ukatangaze, usipotangaza isa ufe au kutana na malazi yasiyotibika. Wewe umeakanyaga kwa Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi sio ni mtu wa mdomo tu, bla bla ipo na ulingoni unapigwa. Kaa ukijua utaki unapigwa, unataka unapigwa na Mandonga Mtukazi. Mandonga Mtukazi ni mtu wa kazi, nadhani mwenyewe umeelewa. Hamna mahojiano, hakuna maulizano naye mkufu mkufunzi wa bondia huyo Saidi Kisopu amesema wadau wa masumbwi mjini Moshi mkoani Kilimanjaro wakae tayari kumshuhudia Mandonga akionyesha umahiri katika medani ya masumbwe. Ngumi imetoka polini, ndio maana tuko huku polini tunajiandaa kwa sababu ya Mo, Mo Strong kanitangaze. Sina mengi, wewe alinani alinani sijui unaitwa Bosnia, kazi unayo, shughuli unayo kabisa. Ambiwa na moshi kwa maana nimekutana na mtu mwingine alikali baba, wewe unakuja na wewe umeingia kichakisha zamu yako. Kana Mandonga sasa hivi ni mtu ambaye watu wanamwangalia kwa kuanzia Tanzania mpaka Afrika Mashariki. Kwa hiyo mazoezi ni ya kutosha na tumejipanga na ushindi, kwa sababu yuko serious sasa hivi. Mwanzo tulivyoanza waliona kama komedi, lakini sasa wameona kwamba Mandonga sasa hivi ni bondia ambaye anakula vizuri na analala kwa wakati, atafanya vitu vingi vizuri zaidi. Kidding Boxing Tour itaongezwa radha nyingine ya masumbwi kwa pambano kati ya Ismaili Galiatano wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania JWTZ atakapopanda ulingoni kupambana na Muksin Swaleh kutoka Dar es Salaam. Abdullah Tilata wa Star TV.